up mga chong mga cha welcome back to my channel this is thanks tools your man is back once again mga chong kumusta na tayo dyan and now please please please please subscribe now mga chong and don't forget like share and hit that notification bell. So ngayon kami ay travel papunta dito sa Tacloban. Pang ekonomiya naman, you know mga chong, go ngayon mga chong walang maisip na content <laughs> Woo. dahil walang content just wanna share ang mga ganap na naman the new normal mga ganap dito sa aming lugar at Balogan here in Samar and Leyte. Anong ganap? Say hi to the vlog. Diba kami sa 8? Kapilaw ng 8? Ito pang order namin tubig. Manito na. <laughs> mentulik sa itso ng Heat up. today, today, today, we're going to Ipapasyal namin Orlando. si Rochelle. Pupunta siya namin sa mga Overview. lugar na maraming aswang. <laughs> Aswang challenge to. Ipapain namin to dito. <laughs> takot na yan. Overview of takot ka? Kagaya nung kaibigan ni Ate Rachel, yung ano at nung pap nung... Nalalay Inuman kami, inuman ka sabi. Ano, lasing ka na? Um, tapos sabi niya, hindi pa po tita, okay pa po. Sige ko no, damihan mo na pa yun para mamaya ko no, pag kinain ka ng aswang, di mo mamalayan. Takot <laughs> still here, not because of Bantay Bata, but because of uh, Kapalolantan District, and of course, um, one of the stakeholder, Mr. Irvin Mabangge, who happens to be, unfortunately, my cousin. <laughs> But anyway, would like to say thank you for his efforts. Can we give again a round of applause to Mr. Irvin? And of course, to all the donors, of this fabulous things that we have today for to be given to the different schools in Kapalongan District. I'm not sure what the program, the, the name of the program right now, but uh, I know it's gonna be like a... So, by the way, uh, our project is nag-start in here since Yolanda happened din here aton, uh, aton region, region 8. Before, among, uh, actually, hindi na po ito yung member. Nag-iristorya la iniran tulong nga tao. Ang doktor ni Ma'am Rain, hi Atty. ni Batchaw, hi Junior, ngan hi future uh, lawyer, hi Cherney. Nag-iinistorya hira. Then, ako naman, nag-iinim ako report. Hindi ako nakalingit. Ang title ng hira project is uh, Lamarang Pag-aram para han mga Yolanda victims. So, umati ako hira. Pagsiring nila maso, okay, Push ako, na nasa ko, push ako haliyo. Ako tahalang pamilihin mga donor. Ito, wash facilities. So challenge, challenge ni Has na itong uh, na-transfer ako other NGO, wala na ako Red Cross, naglugaring na ako. naglugarin na ako. At ako ninitawag lah bumbum no toh, toh, tok oh bumbum no itu TV hmm. hmm. closed circuit television, kasulod hanbas para sa exterior biyahe na binahaan niyong mga higamit. May TV, hakanan na unit sa TV para maliaw kahapon What is up? What is up, mga chong. This is Kion. Kion, Kion. Yo, what is up? much up. It's me once again, Yo Man, Tag Stones. Yun. Just, just, just, just, just. What up, mga chong, mga chang? Today, we're going to Manila. that Balogan Cemetery, mga 20. 20. Tag-20, balit nila, balit. Balit nila, balit. Tag-20 nila, balit. Ako lang kasi to. Oh, 50 na, 50. 50, 50. 50 na. Baka dyan mo. Wow. Narani na, narani na. Ang tawan milyon. <laughs> Thank you. Kaya ako